Alhamdulillah. ada yang keluar dari lapangan. Pelurunya. Tahun-tahun dua tahun yang lalu juara satu.

Berarti tolong Masa take paranormal sing kabeh iku. Thank you.